خيف من من صوره Gee. Awesome. Awesome. Well. Mulvia se fotografó. يجيبك يجيبك يجيبك يجيبك لا يجيبك لا لا لا يجيب قيس قيس عنديش ما عنديش سموك عطاك بايكين عندك عندك اه طالع لك طالع واتش out. بوكي كان واحد على لاغوساك ولا على دروا